በዚህ አጋጣሚ ኔናን የብሶታችንን ስለ ዘፈንሽ ያመሰግንን። ሀይ እንዳልክ ነኝ። ዘይት አለ። አሁንስ የጋብቻ ጥያቄን አትቀበይ ትቀበያለሽ። አንቺኛዋ ይህን በውሃ ብቻ ቀቅለን በልተን ማደር እንችላለን። ትንሽዬ ጨው ጠብ አድርገንበት፣ ሌሎች ሌሎች ደግሞ ነገሮች ጨምረንበት ባቄላ ምናምን ቆንጆ starter ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች እንደ main course ይበሉታል። ለዛ ሰው ድሮ አልልም እንደ ድሮ ሰው ዘይጣራ ቤቱን አፈረሰው። ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳያንሰው ሽከገሌ ገብቶ ህዝቡን አመሰው። ዘይት ያለው ምግብ በአይናችን ከዞረ ድፍን ሳምንታችን ይኸው በዛው ቀረ። ከእንግዲህም በኋላ ባዶ ሽሮ እንልመድ ኮርስትሮን ብለን ዘይትን መሸጭ በሙድ በእኛም ሀገር ታሪክ የጨመረ ነገር ይቀጥላል እንጂ ቀንሶም አያውቅም። ሽሮም እየበላን ዘይትም ከሌለው ምግብ አቁመናል፣ መብላት የቅንጦት ነው። አይ ዘይት አይ ዘይት ስንት ሰው እንዳዳርሽ አሁን forgot ግን አረሳውትም ሃፒ ኢንተርናሽናል ወሜንስ ዴይ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማፈቅራችሁ እና እህቶቼ Stand up rise። Happy ወሜንስ ዴይ። ጥሩ ባል መሆን ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ዘይት በግራም እቺን ታደርጋለህ። ዘዴ ያለው ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። ጠብ ጠብ ጠብ ጠብ ጠብ በቃ አዎ በቃ ለቀይ ወጥ አረ ለቀይ ወጥ ሌላ ሲን ሌላ ሲን ግፈኛ መሆን ነው አባቴ። ተወዷል ተወዷል። ምንድን ነው ማሰሪው? ምንድን ነው ማሰሪው? በዛ መሰለኝ በዛ መሰለኝ በዛ መሰለኝ በዛ መሰለኝ በዛ መሰለኝ በዛ መሰለኝ ለቀይ ወጥም የኔ እናት ቻው። ከሰሞኑ በጣም አነጋጋሪው ነገር የዘይት ጉዳይ ነው። ቆይ መንግስታችን ህዝቡን አስይዞ በነጋዴዎች ቁማር ተበልቶ ነው እንዴ እንደሚጫወቱብን? ቆይ እንዴት በአንድ ቀን እጥፍ ይጨምራል? በኖርማሉም ሰዓት በቀን ሶስቴ መብላት ቅንጦት ሆኖብናል። አሁንማ በሳምንት አንዴ ሁላ የሚበሉ ቤተሰቦች የደላቸው መባል ጀምረዋል። ምን ማለት ነው? ዘይትንም እንደ ቅቤ ለበዓል ብቻ ዶሮ ላይ ጠብ አድርጎ መብላት፣ ከጥሎሽ ሁላ ከወርቅና ከእንቁ በላይ ዘይት ይዞላቸው ለሚመጣ ሰዎች ወላጆች ልጆቻቸውን መስጠት ጀምረው እንዲሁ እያየናት ዘይትም የቅንጦት ምግብ ትሁንብን። ለነገሩ አንተ ቀድመ ተዘጋጅታል በደህና ጊዜ የተከልካቸውን ችግኝ በሽተኞች አሁን ላይ በጥሬው እንበላለሃለን። እኔ አላልኩም፣ ህዝቡ ከብቶታል፣ የምር ይበለዋል። በዛ ሰዓት መጣ እንግዲህ ቶሎ ብዬ በዚች ከባድ ዕቃ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ልስራ። ይኸው ዘይት ገዝታ ከመጣች ሁለተኛ ቀኑ ዛሬ ግን ከብፌ ውስጥ ወጥቶ አያውቅም። እንደ ሉሲ ይኸው እንደ ሙዚየም ቁጭ ብለን ነው የምናየው። እንግዲህ እሷም ያለች ዘይት ጤናን ይጎዳል የሚል አንድ ጥናት ካመጣ ዘይት ተሰርቶ ትበላለህ ምናምን እያለች ነው። እናንተም እንግዲህ ዘይት ጤናን ይጎዳል የሚል ጥናት አንድ ጥናት comment ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ። ከዛኛም እንግዲህ በዘይት እንድንበላ አድርጉነ። ወይኔ mother መጣች መሰለኝ። ቶሎ ብዬ ወደ ሙዚየሙ ልመልሰው። ወደ ወደ ቡፌ ውስጥ ቶሎ በል ቶሎ በል። ጀረሶች ከባድ ነገር ተፈጥሯል። የምር እኔ ዘይት ይዤ መስራት ፈልጋለሁኝ ቪዲዮ ግን በቃ እኛ ጋር ምንም አንድ ዘይት የለም። እንዳለ ቲክቶከሮቹ እየሰሩ ነው ዘይት ይዘው እና እኔ ከየት አምጥቼ ልስራ? ለማንኛውም ወሎ ነው ያለሁት። ቅርብ ርቀት ላይ ያላችሁ ቲክቶከሮች በእናታችሁ በእናታችሁ ላኩልኝና እኔም ልስራ። በቃ ዘይት አጣሁ። እኔስ አያምረኝም? ዘይት ይዞ መስራት አያምረኝም? ፈጣሪ አለ። በቃ የሆነ ነገር አድርጉልኝ። አልችልም። ታንተ ነቀለው ነቀለው። ተው እንጂ ተው። እና ቅርጫ ነው ሰው የምትከፋፈሉ ጸጉራችሁ ላይ eat fruit ያለ ሴቶች ሰኞ ዕለት ፓፓዬ፣ ማክሰኞ ዕለት አቮካዶ፣ ሮብ ዕለት ሙዝ፣ ሐሙስ ዕለት ሰላፍጭ ምናምን የምትቀቡ ሴቶች እባካችሁ አሁን ጾም ገብቷል። ጾም ገብቷል። እኛ መብላት ነው የምንፈልገው፣ ይህን ነገር መብላት ነው የምንፈልገው። ንገረው ለዛ ሰው ድሮ አልልም እንደ ድሮ ሰው ዘይት ጣራ ነክቶ ቤቱን አፈረሰው። ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳያንሰው ሺከገሌ ገብቶ ህዝቡን አመሰው። አሰግዴ ወግዴ ወግዴ እንካማ ባለፈው ወዘብ ዘቢባ ታማ ብር ላክልኝ ያልከኝ ልክ የላኩልህም ብር አሁን የውሱም በሴት ቀይራ ብትልክልኝ ይደብርሃል ወይ? አየለህም በቃ እስኪ እሺ መቆጥቆቻ ይላክልኝ ጎመን ብሉ ተብለናል። በቃ ጾሙን በሱ ሊይዝ ነው። አዎ ደግሞ ጾሙ ሲፈታም ቲማቲም ቃል አድርጌበት በሰላጣ ፈታለሁ። አዎ በልሽ እንትን በልልኝ ደግሞ እንደምንም ተሸጋግሬ ይሄ ተረገጠም ቢሆን ሬጌ ዘይት የሚሉት የለም አዎ እሱ ላክልኝና እንዲሁ ተባንክ ቢሆን እሱን አስይዤ እበደራለሁ ብያለሁ። እስቲ ሞክርልኝ እንደው በሚመጣ መንገደኛ። እሺ አዎ ምን አልከኝ? ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዲያቀት ይለቅማለሁ። ወግዴ ወግዴ ወግዴ እቃውን ይዘሻል። ያው እንግዲህ ችግር የለውም። ዋናው እቃው እሱ እቃው ይኖር ብሩን ይዣለሁ። እቃዋ ስደት ለአንቺ ነው ማን የተስማማው? በስመ አብ ጨፍ አይደል እንደ ያልከው ጉንጭ ይበርድላል። <laughs> ወዛው ብሻ አንቺ ምን ነው ግን ገረጣሽ? ግርጥትን ያልከው በእናትህ እንዴት አልገረጣ እንዴት አልገረጣ እንደሆንም እኔ ወዛም ነኝ። ዘይት ሺ የቀበሌው ሊቀመንበር በሺ ሚስቴ የሺ የሺዬን እስከማያት ግን በጣም ጓጓው። አቸኩል የእኔ የሺ ሁሌ በሯ ክፍት ነው፣ ትደርስበታለህ ደግሞ ለዛ መንገድ ያው እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገር የሆነው ጤና ዜት 938 ከ75 75ቷን እንኳን ምን አለ ብትተዋት። እኛ እኮ ጤናችን ተነሳኩ። ጤና ዘይት ብላችሁ 938 ብር ደግሞ ምድረ ግማታም የሆነ ነጋዴ በየአንዱ ቦታ 790፣ አንዱ ቦታ 850፣ አንዱ ቦታ እንትን እንዴ! እኛ ምን እንብለ ኢንዶሚ መብላት ጀመርን እኮ ወገን። አረ መንግስቴ ፕሊስ ዊ ሃቭ ቱ ኢት ኢች አዘር እንዴ! Hey ሰላም በሰፈራችሁ የአምስት ሊትር ዘይት ዋጋ ስንት ገባ? እንዳትዋሹ። ከተቻለም የምትኖሩበትን አካባቢ comment ላይ አርጉልኝ። ንገረው ለዛ ሰው ድሮ አልልም እንደ ድሮ ሰው ዘይት ጣራ ነግቶ ቤቱን አፈረሰው። ሶስት አመድ መግባቱ እሱ እንኳን ሳያንሰው ሽንት ቤት እኮ ነው ሌባ ሸዋ ሸዋ እናታችሁን እናንተ ኩላሊት የምታወጡ ናቸው። ይሄ በዚህ ድንጋይ ሰው እየወጋ በዚህ የመታችሁ በጩቤም ይዛችኋል። እናታችሁንና ታርጋው ነው የገረመኝ። ታርጋው ይገርማል። በስቲከር እየለጠፉ እዚህ ጋር እችን የቀየሯት እኮ እችን አምስትን በእጃችሁ የያዛችሁት ስልክ ለከፋ የአይን ህመም እንደሚዳርግ ያውቃሉን? ስልክ፣ ላፕቶፕ እና ታብሌት ለአይናችን ጸር የሆነውን ሰማያዊ ብርሃን ይረጫሉ። ይህ ሰማያዊ ብርሃን ደግሞ ለአይነ ስውርነት እንደሚዳርግ ጥናቶች ያመለክታሉ። ለማንኛውም ይህን ሰማያዊ ብርሃን ለመቀነስ እዛው ስልካችን ላይ መፍትሄ አለው። አሁን ወደ መፍትሄው አሁን የሳምሰንግ ነው ማሳያችሁ። ሳምሰንግ ያው ከላይ ነው እንደዚህ ወደ ታች swipe እናደርጋለን። እዚህ ጋር ወዲያው blue light filter የሚል ትመጣለች እዚህ ጋር እሱን እንዴ ስጫነው ወዲያው ወደ ቢጫነት ይቀየራል ማለት ነው። አሁን blue light የለም ማለት ነው። አንድ ድጋሚ ሳሳያችሁ እንደዚህ ስነካው blue light ኡ ይመለሳል ማለት ነው። እና ከፈለግን ደግሞ ይህን blue light መጠኑን መቀነስ መጨመር እንችላለን። እሱን ለማድረግ ራሱን እንዲህ እንጫናለን። ስንጫን እዚህ ጋር ኦፕቲማሲውን መቀነስ መጨመር እንችላለን። ቢጫውን መቀነስ መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀነስ መጨመር እንችላለን። እኔ እንደዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አይፎን ላይ እንዴት እንደሆነ ደግሞ ላሳያችሁ። ከታች እንደዚህ ወደ ላይ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር brightness አለች፣ እሱን እንጫናለን ዝም ብለን ከዛ እዚህ ጋር Night Shift off የምትል አለች፣ እሷን ስንጫናት ወዲያው ወደ ቢጫነት ይቀየራል ማለት ነው። አይፎን ይህን ይመስላል። በተለይ ማታ በጨለማ ስልካችን የምንጠቀም ከሆነ ይህም መፍትሄ መጠቀም ይኖርብናል። ሰላም ጤና ስጥልኝ፣ እንደምናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች አንድ ለየት ያለች እዚጋ እንደምታዩት አዲስ ቻይናል ከፍቻለሁ። አፍሮቲክ ይባላል። አላማው ምንድን ነው? ባህላችንን ልዩ ልዩ የሆኑ ውዝዋዜዎችና ለየት ያሉ ነገሮችን ለመላው ዓለም ማሳየት የሚችል በእንግሊዝኛ ነገር የተዘጋጀች ቻናል ነች። ይቺ ቻናል ለሁላችንም ትሆናለች። ነገር ግን more ወደ ሌላው ዓለም ላይ እንዲሰራጭ ስለፈለግኩኝ ለየት ባለ ሁኔታ ነው ያቀረብኳት እና እስቲ ገብታችሁ እዩልኝ፣ አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ በጣም link ኡን በዚህኛው በኩል ያለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል ማድረገውን ቪዲዮ በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ። እዩት አስተያየታችሁን። ከዛ በኋላ ከወደዳችሁት like፣ share እና subscribe አድርጉ። ግን ትልቁ ነገር የሚጥም ከሆነ ለሌላው እንድታስተዋውቁልኝ በዚሁ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ በጣም ደስ ይለኛል። ለምታደርጉልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። Thank you